Yo sé que puede ser difícil volver. Pasaron tantas cosas que no puedo creer. Pero por fin respiré, dejé mi atrás. Y lo que me faltaba es volver a empezar. Qué bonito tenerte, qué bonito encontrarnos. Ay, qué suerte la vida volver a verte tres. Qué bonito tenerte, qué bonito encontrarnos. Ay, qué suerte la vida volver a verte que tres. Juntos así, así, y yo aquí, aquí, juntos así, así, así, así. tú también ya lo puedes ver. Es que en el aire, te puedo prometer. Jenny, Jenny, ahora sí lo mejor está por comenzar. Ahora que de vuelta, te tengo para abrazar. Y no puedes hacerlo de otra manera, ahora que ya ha pasado la tormenta. Y tu pinta el sol, qué bonito tenerte. Don't bonito to Ay Sabes que suerte la mía volver a verte otra vez. Qué bonito tenerte. Qué bonito encontrarnos Ay qué que suerte la A volver a verte otra vez. Juntos así, así. Tú y yo aquí, aquí. Juntos así, así, así, así. así. bonito tenerte, qué bonito encontrarnos. Ay, qué suerte la mía volver a verte te otra Qué bonito tenerte, qué bonito encontrarnos. Ay, qué suerte la mía volver a verte te otra Juntos así, así, y yo aquí, aquí, juntos.